Que cê falou que ia me dar é Ia ser um vucu vucu bom Comecei me arrumar E coloquei pra tocar um é som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas pouco